ziko karibu ji anaona wamepigwa picha nyingi sana hawa yani

Oh, hapana hizo ni bubbles. Eh, ona, ona. Hizo ni bubbles. Ati bubbles? Eh, si ndio? Zikibreathe.